Ya, selamat datang kembali di channel saya. Sekarang di Gunung Galunggung, Tasik ya. Uh, yang akan diselenggarakan EIS uh, eh, Enduro Indonesian Series yang kira-kira bulan Februari Maret nanti. Ini masih musim menghujan, masih mendung, tapi semoga nggak hujan ya hari ini sampai sore. Amin. Ini biasa satu, habis itu nanti paling lanjut SS berapa? 2 situ SS3 dan SS4 cekidot yuk go go go go go kamu nggak mau eh Oh ya sini ya. Iya, nambah lagi gitu. Kang Aden lagi ban bocor. So let's finish udah selesai mantap lumayan